pero tazuna que Bai, vos asuna, bye bye bye, maita ella, Ni zurekin, irekin, jola besterik ez degunai egin. Goza dezagun gaua oren zuketanik, berdin zaizema maita le dituzu nortik. Tagon gaitezen guztora, bitartean bestea ez zaita xola. Ei, egon gaitezen guztora gustora Bitartean bestea eta eta xola Ta maida zu maite maite Bai, bai, bai, bai, e maida zu maite maite Gaur, ta mango izut maite maite Bai, bai, bai, bai, emango izut maite maite Gaur, ta maida zu maite maite Eskatzei zute maida zu badet baina mango Ei badet, badet baina zizute mango Ez dizute mango Nik badet, badet baina zizute mango Ei badet, badet baina zizute mango Brr badet, badet baina zizute mango Ez dizute mango Milaka patroita milaka estilo Erli bi bezala nina izpetrikillo Zuk jarri da zuzete, guap, edo vinilo Metro litro, gramo edo kilo E urte zinaten, itzen jario Ez bada originalan eri ez dizbalio da dazu adierazten gorroto edo amodio Ea alta boz edo sound system dela medio Beti musikaren bidez autogestio Nire filosofiari tinko eusten diot Hau ez da, joku bana ez lana ez den Ta hemen aukaztu dana ematen beste behin Ez Gozagarria ezin da sortu Esaldi bat esaldi bita iru lotuz Mendian errekan basoan taportun Oasi bihurtzen dizkizut basa mortu Nik badet, badet bainak zizut emango Ei badet, badet bainak zizut emango Ei badet, badet bainak zizut emango Ez dizut emango Brr, brr, badet, badet bainak zizut emango Badez bainak dizute mango Ez dizute mango Regea da sedea Regea da bidea Kontzientziak biztuz Zurea eta nirea Ragamufin honekin gatoz esazera Guazen regelari okuren Darrak batzera Bai, bai, bai, egon zaitez lasai Zenok nahi zutena Ekartzen degorain Egun ez amesten eta gau ez beste Baina beti musikaz aldetik eki aldera eta iparretik egora Dora, dora, regada denona Batasuna izango da, beti gure indarra Donostitik zestoara, bizten sugarra Mende baldetik eki aldera eta iparretik egora Dora, dora, regada denona Raga mufin honekin gato zesatera Kuba ginen bagera eta izango gera Badet, badet baina zizutema otros tiempos se admitía que un mundo que genera pobreza es un mundo injusto. O sea que la pobreza es hija de la injusticia. Hoy por hoy es cada vez más raro escucharlo porque resulta que la injusticia ha dejado de existir. La pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece. aferak niretzako Artu zure aferak zuretzako Ta utzi beste honak beste ontzako Artu zure aferak zuretzako Ta utzi nire aferak niretzako Artu zure aferak zuretzako Ta utzi beste honak beste Sensei zaigun hartzen hasi hausnartze Eta zu eskatu gero ez badezu kumplitze Ikasi aitortzen hasi hausnartze Deno ditugu akatzak izpilu naurre Ikasi honartzen hasi hausnartze Ezazu eskatu gero ez badezu kumplitzea Zure azkezka du, zure azkezka du Bai, bai, ez zut sartu zartu, ez zut urra zartu Ei, ei, ez zut eta gelditzen munduak biratzen jarraituko du Baina ez jarraitu izkutatzen honek zu ere zipristintzen zaitu Baina ez hau ez da gelditzen munduak biratzen jarraituko du Baina ez jarraitu izkutatzen honek zu ere zipristintzen zaitu Bueno, pues en otros tiempos se admitía que un mundo que genera pobreza es un mundo injusto. O sea que la pobreza es hija de la injusticia. Hoy por hoy es cada vez más raro escucharlo porque resulta que la injusticia ha dejado de existir. La pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece. A ver, a allá, cara Edo Txiroa, ez da zure da bakia, ezagutu besten historioa. Jartzaite zaien tokia, aberatxa edo Txiroa, ez da zure da bakia, ezagutu besten historioa.